очень рада. Сегодня просто необычный такой день. Сегодня мы получили сертификаты о том, что мы можем а, преподавать йогу. Вы знаете, я настолько рада, что я попала именно в Акша-йогу-школу, потому что именно эта школа заложила у меня вообще здесь вот внутри, в моем сердце, совершенно другое отношение к йоге. Это философия, это мудрость. Все те учителя, которые преподавали, это люди, которые живут, у них именно стиль жизни йоги. Э, знаете, здесь пропитано все абсолютно вот этой мудростью, заботой, теплом э, и отношением. Здесь нас так прекрасно кормили. И посмотрите, какая природа, а, здесь так красиво, ганга, который очищает. А, и наполняет. Я очень благодарна всем. Спасибо Майя, а, спасибо Вивек Джи, Карамджи Джи, а, Кишав Джи, Сатин Джи, с вами Атма Джи. Может быть, еще кого-то не назвала, да? Но именно то, что вы засеяли, те семена, которые вы вложили в нас, я точно знаю, что они прорастут. И те люди, которые сейчас задумываются, возможно, о том, чтобы что-то поменять в своей жизни, или найти себя, или познать, может быть, йогу с какой-то другой стороны, я считаю, наверное, это самое лучшее подходящее место. Да. Намасте! Благодарю всех! Спасибо большое!